전화 전화 전화 전화 전화 هلا هي هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هذا الهلا هذا الهلا Mira, mira, bailas.